كيف الحال زين الحمد لله الله يجازيك في خير بغيتك تعاود ليا اش بالضبط من آه، جات عندي الزوجه ديالك مع ولدك بكر هاكا هاد الميكرو عاود ليا شكي تفضل اللي كنت نعاود لك قويله اه اللي كنت عاودتي ان شاء الله بعون الله يا بسم الله نعم. توكلنا على الله الله سيدي هاد الناس آه، ملي جاو عندك ميكرو خدام بسم الله بسم الله تفضل اخي سيدي هاد الناس ملي جاو عندك لا ما علمونيش بان راه اللي جاو عندك دازو على صدفه دازو عندك آه زوجتك وولدك زوجتي وولدي ما علموكش ما علموني وهذا في حد ذاته مخالفه وخاص خاصك تعطيهم عقوبه هذه ما فيهاش تخرشيش انا مسامحهم انا مسامحهم مسامحهم دنيا واخره الحمد لله الحمد لله ملي جا واحد واحد الانسان ما عطيتهم شي حاجه ديال ديال العشوب او شي حاجه ديال الغبراء او شي حاجه ديال عطيتهم قصيده قران الحمد لله كلام الله عز وجل كلام قرآن الحمد لله ايوا ملي جابوه عندي الدار طلعوا عندي الدار باتوا هذيك الليله الاول في رمضان ديما في الصباح مع ديك 8 ونص كنلقى شي حاجه في الوساده اه في المسند حجره تحكمت فيها الحجره وبقيت وصلت الباب ديال المسند وحليت هذاك الباب ديال المسند لقيت حجره داير عليها كتاب مكتوبه حروزه يعني سحر اسحار حجره وفوق منطويه بالكتاب هذا عله ولا عيط على العائله كانت في الدار في الكوزينه كاينش هادشي كاينش هادشي إوا إيوه، شوفي هادشي اللي كاين هنا راكي كتشوفي فيه ناضت فحل ناضت البلبانه نعم حكيت انا على ذاك المسجد كامل خرجته لبرا من الدار شتته بان العجب اللي فيه ما هو كتاب ما هو جوج ما هو ثلاثة ما هو أربعة ما هو خمسة ستة كتابات ولا سبعة بحال غادي قلت عزران عزرين هذا جام حرام عليهم حرام عليهم حرام إيوا غادي أول نهار في رمضان أول نهار العلامة بانت الأولى تاع رمضان أنا من كانوا جاو عندي الزوجة آه، ديالك وولدك قلت لهم رقيت الولد وعطيته برنامج باش يتبعوا نعم ياك آه، وعطيته آه، واحد الاسطوانه ديال الرقيه قلت لي قلت ليها وقلت لي ممكن راه غيبان لكم شي اعراض يبان لكم شي حوايج من يبانو يجي يقولوها لي صح هذا هو العرض اللي من من قالوا لك هذا الكلام هذا من بان لك هذاك الشيء في اول رمضان قلتي الحمد لله ربك ربي فكم في اول نهار ديال رمضان بغى بكم الخير لان كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشياطين تصفد في رمضان يعني كتسلسل في رمضان كتسلسل الشياطين فالله عز وجل اراد بهاد الناس هادو خير فجعلهم انهم يشوفوا في اول نهار رمضان يستفتحوا به بهاد الكتوبه هذيك الساعه كاينين الشياطين مسلسلين شد الوساده ساسها حتى بمجموعه ديال الكتوبه أو هادشي تراهم كيد الكائدين ومكر الماكرين كان شحال وهما كيكيدوا لكم لو آه يعني لولا أن الله عز وجل أراد بكم خيرا كرات ترات شي حاجة عطيمة الحمد لله أنا من آه، سولت الولد قلت له الله يجازيك بخير باش حسيتي من تبعتي البرنامج وسمعتي لهذاك الرقيه اللي عطيتك واش اختفوا شي اعراض واش آه، آه، خفوا شي اعراض الحمد لله كي بشرني انه آه، لا تحسنت نعم. الحمد لله ما كان ما كينعش كان عنده ارق ولا بخير وعلى خير الحمد لله ولا كينعس آه، ولا ما كان ما كيفكرش ولا كيفكر الحمد لله مزيان ومرتاح آه، نسبيا ولا بخير نتمنى من الله عز وجل انه في هذه الجلسه تاع الرقيه الثانيه ان شاء الله بعون الله آه، يجيب الله التيسير وانا كان كنصحوا بانه يواظب على الصلاه والاذكار ديال الصباح والمساء ويحسن نفسه دائما ويحاول قدر المستطاع انه يكون دائما على وضوء ويسمع دائما القرآن ويبتعد عن الأمور التي تغضب الله عز وجل مثلا الموسيقى وما دون ذلك الحمد لله الحمد لله من الحمد لله الهوية الحمد لله نقولوا الحمد لله جميع فيها المخدرات فيها الخمر فيها الحمد لله فيها الموسيقى فيها داكشي ومادام مادام انا علاش سولت قبيله قلت لك باش خدام انا ممكن يكون الاب خدام في شي خدمه حرام فالله عز وجل عاقب الاب ويعاقب الذريه ديالو فالحمد لله ان خدمتك حلال طيب طيبه وربي ما عمره ما غيضيعك ولا يضيع الذريه ديالك لا زوجتك لا ولادك الحمد لله الحمد لله ارواح الناس كضرب تماره كتعرك على وليداتك ربي ما غيخيبك هادشي اللي بغيتو هادشي اللي حبيتو وكون ميقن مادام انك كتجري في الحلال كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه مادام انك كتسعى في الحلال ان شاء الله عز وجل غيضيعك حاشا لله معاذ الله انه انه يضيعك الحمد لله قليل ولا كثير الحمد لله حلال حسن من هذوك اللي نهار كامل خادين طوموبيلات بالكريدي لا ما عندنا في الريبه لا ما عندنا كريدي لا والو عندنا حب الله ويتفتحوا عندنا حب الله الحمد لله عندنا حلال واخا ماشي انا ماشي انا كنحب الله الحمد لله هذاك اللي كيصلي الحمد لله ونتمنى الله عز وجل الله يعفو علينا وعليك ويتوب علينا ويتوب عليك ويوفق علينا ويوسع علينا ويوسع عليك ويهدينا لما فيه خير هادشي اللي قال لك ابني هادشي اللي قال لك ابني نسال الله العافيه خير ان شاء الله نستهل ان شاء الله بعون الله هلا انت آه. بغيت الناس اللي اذونا غيفرقوا آه. الاسره غيفرقوا كان باغي يشدوها آه. والله اعلم راه باقي شي حاجه مخبيه انا انصحكم في هذا الشهر رمضان الله يجازيكم بخير حاول قدر المستطاع وخصوصا انت رب الاسره انك تجتهد في هذا الشهر رمضان انك يعني تبدا صفحه جديده مع الله عز وجل وتستاهل هذا الشهر وتستغله بالنسبه للصلاه وبالنسبه ل... ما تعرف آه ان شاء الله بعون الله يقينك في الله عز وجل ما دام انك خدام في الحلال وما دام انك قلبك طيب نحسبك كذلك ولا نزكي على الله احدا آه وإن شاء الله تعالى إذا بان شي حاجة في حالة إذا بان شي حاجة عندك باش تقوى عليها لأنه كتعرف الشياطين دابا مكبرين في شهر رمضان يفوت شهر رمضان يطلقوا فما نبغيوش انهم من يطلقوا يجيو بغيو ينتقموا لا <laughs> انا السلع ديالهم انا السلع ديالهم كيش ياكلني انا خايف على ولادهم انا ما عندهم ما ياكلوا واش نقول لك نتمنى من الله عز وجل انه يحفظك ويحفظنا جميعا وكما قلت لك ان شاء الله بعون الله تبع اللي قلت لك انا وانا في مكان ولدك الصغير الله يجازيك بخير والله عز وجل ما يضيعكش الحمد لله الحمد لله نسال الله العافيه نستهل ان شاء الله بعون الله هذه الجلسه ان شاء الله بعون الله الله يجازيك بخير نستهل ان شاء الله بعون الله هذه الجلسه ان شاء الله بعون الله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخي كيف حالك جيتي من آه، مدينة آه، رشيدية آه، شنو من الأعراض اللي عندك الله يجازيك بخير نعم سحر سحر ماذا ثقافة نفسي يعني عندك بعض الأشرار اللي عملوا لك سحر الربط كيتسمى سحر الربط يعني آه، كيخلوكش انك يعني آه، تمارس حياتك الزوجيه مع زوجتك يعني نسال الله العافيه هذا آه، امر يعني محسن للغايه سبق قلت لي انك مشيتي عند عند عند سحره وعطاوك شي كتوبه وعطاوك شي حاجه شربتي منها واغتسلتي بها ياك وما جابش الله التيسير لانه هذاك غير جاك هذاك الشيء ضيق وانا ثم من بعد مشيتي عند راقي في اكدير ياك الحمد لله لقاك وليتي بخير ياك من بعد من مشيتي للبلاد لقيتي راحتك لمده 3 شهور ثم رجع لك هذاك الشيء مباشره مشيتي للبلاد فهاد الاعراض وهاد السلسله ديال الاحداث اللي قلتي ليا ممكن ربطوها ممكن يكون حالة سحر آه، أنا أقول لك نكون واضح معك ممكن يكون حالة سحر ممكن يكون حالة عين أو العين ممكن تكون أكثر من السحر ممكن تكون حالة سحر أنا إن شاء الله بعون الله كنتمنى بالله عز وجل كنرقيو بنية دفع الشر أه حنا الغرض ديالنا ماشي من كتسولتك وجلست معاك آه، انا كنصح جميع الرقاة آه، في هذا هذا يعني هذا المنبر انهم من يجي عندهم آه، الانسان كيعاني من شي حاجه يعني مرض احنا كنا كنصابوا بالامراض يعني يعطي وقت ويستمع ليه مزيان ماشي يرقيه خمسة دقائق جوج دقائق نوض تزيد في حالك خاص يعطيه وقت ديالو ويعني يحاول قدر المستطاع ينوع نوع الرقيات رقية إبطال السحر رقية إبطال السحر رقية إبطال العين رقية إبطال آه، الحسد رقية آه، تثبيت رقية الشفاء رقية آه، الجن الطيار رقية الجن الغواص رقية النصارى رقية اليهود يعني ينوع ليه باش لي كان شي حاجة تبان ممكن يكون مصاب طرف جني غواص أو طرف جني نصراني أو يهودي أو آه، آه، جني ساحر يجدد السحر والشيطان يجدد السحر ممكن كلشي انا الحمد لله من بركت معاك لقيتك انك الحمد لله عندك واحد الباكاج عندك واحد إيه، الموسوعه إيه. وهذا جيد ما يبقاش غير الراقي هو اللي كيبحث ولا نعم. حتى يكون انسان عادي كيبحث يعني كيزيد في الثقافه ديالو كتلقى ان انسان عنده معلومات ماشي ما عارفش نعم، وماشي عيب انه الانسان يتعلم اي حاجه مثلا انا عندي في البيت جبنا هذا الموضوع انا عندي في البيت ديالي عندي واحد لاتولي عندي واحد المستودع في جميع انواع الدوزان عرف الحمد لله تعلمت جميع انواع الحرف الحمد لله الحمد لله انا غني غني الله عز وجل من فضله ابا عن جد ورغم ذلك انا مشيت لهذا الباب هذا من باب مساعده الناس ومن باب انه الدعوه الله يخلصك الحمد لله آه يعني الامور الماديه وداك الشيء كتبقى امور ثانويه على على على كل حال آه، الناس اللي كيتصلوا بي كيقول لي اخ شحال كدير الرقيه كنقول لي شوف مول الدار ما يفرط والضيف ما يفرط بجوجهم ما يفرطوش هذا جاي كيتعالج والراقي حتى هو كيحاول قدر المستطاع انه يساعد خوه المسلم خوه يعني هذا ما يفرق هذا ما يفرق مساعدة مع بعضياتهم ويحاولوا قدر المستطاع يعني خير أجر خادو الراقي هو كلام الله عز وجل كلام الله ما آه، آه، كنهضروش على يتباع ولا لا احنا كنهضروا من باب الاجر الاجر ديال الراقي إيه، إيه، إيه. يعني كي يتعمى هذه من جهه ومن جهه اخرى يحاول قدر المستطاع انه آه، يحس بالمريض راه بنادم اللي قدامك ماشي حيوان تخيل انه لك لو كنت انت في المكان ديالو حيوان وقت شده اه, آه كلشي خلق الله يعني آه مادام انه كتعامل مع يعني قلتي واحد الكلمه تكتب بماء الذهب حيوان ما خصوش الدم كاين اللي كيجي عند سرق الزيت او كيجي عند آه، او كيجي عند شي خنفس ولا شي حاجه ولا نحله ولا دبانه يقتلها ما دارت لك والو تقربك لها ما نضربهاش ما نقتلهاش ما نقربش ما نتمسهاش ما بعد آه. منها ما هيش عقرب كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فما تشوف عقرب عطاه قتلها آه، دواء السموم كلهم الفار تا هو قال لك شفتي الفار الفويسيق سير قتلي شوف هذا دخل لك شي دار آه، دار شي فار ولاد غيبقاو مرتاحين المراه غتبقى مرتاحه البنت غتبقى مرتاحه غتنوض لك زازه في الدار وسير تبعوه دير ليه لا روب تبعيه عند تحت المسداله ثلاث حوايج سامين كاين ثلاث حوايج كاين الحنيش والعقرب والفار اه هو السامين ديال ديال الانسان ورتيله كاين واحد رتيله واعره هذوك رتيله هذوك بحال عرفتي ذاك الكبارات اه، هذوك اللي عضو شي واحد عرف راسو غيقطع اه. رجليه ولا يقطع يديه ولا لا الله يرحمه اه نسال الله العافيه الله يرحمه كما كيقول المثل بالفرنسيه غوفونون انو انو انو موطون نرجعوا للحواله ديالنا الموضوع ديالنا نسال الله العافيه على كل حال آه، انا كنشجعك ان شاء الله بعون الله تبقى غالي في هذا المسار ديال البحث في باب الرقيه الشرعيه باب العلاج بالرقيه الشرعيه وكنشجع الناس كاملين لانه هذا باب يعني طيب وتكون فيه يعني فيه يعني في بركه تساعد الناس انا بغيت كل في كل بيت يكون راقي مثلا يعني بحال الولد عندك علاش لا يتعلم العلاج بالرقية الشرعية يساعد غير مو خوتو باه الجيران اللي عنده عائلته علاش ما يساعدهمش علاش لا يستخرج سكن ويعاون ويساعد آه، الحمد لله نسال الله العافيه ديك حبه فيها هو مع هادشي اللي اللي قلت لك انا ديال ديال السحر انا أد... لوح لوح سمكوه ما دام انه مسكين يعني بنادم خي عملوا خرج عليه من الباك عملوا آه. طز بنادم خيب بنادم خيب بنادم كيحس وكيبغض وكيقلبوا غير على الاذى ديال المسلمين ما عندهم جريه وكتلقى هذا الشيء اكثريه من العيالات ما عندهم جريه ما الولد فلانه كيقرا زيد نسمر ليه فلانه مزوجه بفلان مطفرينو اجي نقاد ليه نطرحو شحال قاد ليهم راه تم راه تا مسكين انت ما عارف والو ترى راه شرك بالله عز وجل ما كتمشي عند ساحر ولا ساحره وكت وكت كت كت كتسحر لهاد خوك ولا اختك المسلمه ماشي خوك هذاك توا واحد السيد عندنا في الحد هاد اللي ما ولا تفرجي تفرجي ها تفرجي لا خدمته كيقول لك الفرجيين كيقول لك ديري قدامك ما ديري موراك عارف الماتم <laughs> راه حتى انا قريب لهم من تما من واري عند البلاد الناس يعني السيد سيدي ديما قرقبوا عليه الدم عطاو عامين مشى قبل الحد مشى كلاصه اه مشى عليه مشى المقام ديالو يعني تاو وخاصو يخلص يخلص لي داير يخلص لا داير المهم تقريبا جابت عليه واحد 30 خلق ديال ديال النساء عن النساء اه ديك العمليه اللي كيقول لهم غندير لكم وغنفعل لكم داكشي ما ما خرجش ما دوش حرقوا عليه جابوه الدولة اصحاب السلطه شدوه هذا سحار هذا هذا نصاب هذا اما لو كان سحار ما يقدروش عليه هو ما هو سحار ما هو نصاب نصاب نصاب اما كون كان سحار والله تيقمطهم ما تقدرش شي وحده توصل ليه باذن الله من مولاي ابراهيم ما عرفتش داك القميم من مولاي يعقوب ولا ما آه. عرفتش داك القميم ديك الخنشه ديال القميم موجوده في الدار البيضاء جاي تمايا وداير واحد المحل في سيدي مسعود بن الحسين بركه تما داير بركي حتى تين مره 40 مره بركي يقمط في العيادات ما نجحش هذيك العمليه هادو قمطوه اه بالعصا شدوا وجابوا ودخلوا لابريكات صيفطوا بعمي داروا لي الناس والحتيه والشعوذ المشعوذ كيتسمى هذاك شوف الفصل اللي غيحكموا عليه المشعوذ غدوزو والله اللي كانت طيب ليه وتسخن ليه عطاوها ست شهور خدامه آه. اللي خدامه مع شي واحد وهو شدو على قبل نصب على الناس نصب على الناس الا تجمعوا عليك الناس الناس آه، الا تجمعوا عليك الناس و <laughs> دعوك الدعوة راك توصل ودعاو أي واحد كيف ما يكون نوعه وتصمتوا لهم في المحاضر الرسمية والله ما خصهم الحبس واخا يقول لك أنا راقي فلان آه، آه، خلص النية وصفي مع العباد آه، صفي مع العباد وما تاخذش الناس رزقهم داوي الناس بما كاملة صح ديال الله علاش غتنصب عليا ولا غيعطيني شي حاجه يخليها عنده خليها عنده ما تعطينيش انا سيدي نبهك بالله ال... ما تعطينيش كيقول لك المحلوبه حليب والمعصوره دم دم ايضا والدار ما يفرط والضيف ما يفرط تتعصب في الناس اغي آه، القد فلان فلان قد القد باش نداويك شنو نداويك الله يهديك خدام الله عليك يداوي الجامع ولا ولي راه باش كتعرفهم باش كتعرفهم راه آية باش كتعرفهم من الصعب واعرين وتا من الرقات الله يهديهم الله يرد بهم كيطلبوا واحد الاثمنه كيبغي يقمط الناس ولكن هو مقمط هو مقمط الله آه. طابع عليه على قلبه ما كيحس بالحلاوه ديال الدعاء وما كاين لا استجابه لا نتيجه لا والو الراحه ماشي باش في النعاس والو عارف راسو الشيخ عارف راسه راه مكحله مكحل باش تقاوم الله الا كنتي عارف راسك كابابل صفي صافي تشرب من تاوى مع الناس تقول لهم شوف رقي باش ترقي الا كنت متفرغ تقولي الله يجازيكم بخير انا كنرقب بالثمن فلان فلان شاطر معاهم من الاول ماشي بدا تحلف فيهم خاصني نجيب لكم ونجيب لكم ونعمل لكم ولا بغيتوا هذا الشيء يتحقق لكم خاصكم ديروا ديروا ديروا كتبوا كتبوا ما غيودي حتى شي بلاصه الراجل هو اللي ما كيدخلش للثمن لا ما شي شي شي الثمن الله يخلف آه، لا غادي نصحح لك الله يجازيك بخير الراقي الا كان الوقت ديالو عنده شي حوايج اخرين ما يدير راه يتشرب يقول لك عطيني القبض والقبض عطيني القبض والقبض لان عنده طريق اخرى خدام في حوايج اخرين ملاهي مع شحال من حاجه وحاجه ولكن مش تولي حتى الغرض ديالك وامتى تعرف الراقي راني كتكون نتيجه أيوه. ولكن ممكن كتكونش نتيجه كتقولها لك هذاك راهو كذب عليا كذب على راسو وربعة دريال ديال الشاوي تبخر المدينة على قدة على قدة واحد كيقول لواحد واحد كيقول لواحد شي فلان كداب شي فلان نصاب شي فلان آه، كاين انا نتيجة لا تكون من مدينه لمدينه لمدينه لمدينه ومن بلاد لبلاد يقول لك هذاك والو كدير كدير الاشاعه من فوق كدير الاشاعه كيولي تعرف كل واحد باش كل واحد معروف اللي كيشطح كيخبيش لحيته كون صادق مع الله نسأل الله العافية نستهل ان شاء الله العلاج آه، جلسه الرقيه ابشروا بكل خير الله يجازيكم بخير انكم آه، آه، اعطيتونا من الوقت ديالكم ان شاء الله نبداو